さあザックス・エヴァジュニア春の最強選手決定トーナメント優勝おめでとうまあ最強は違うんだよ俺なんだよ俺を倒してやっと春の最強選手なんだよまあただ相性が悪いね俺レインメーカーで帰ってきてから1回しかタップしたことないよ1人しか俺を タップ取ることできなかったよ楽しみだねえタップどんな関節技でもいいよギブアップするかなしないかな最強なれるかななれないかな4月1日両国楽しみにしてるよ 届きそうで届かない、はあ、チャンピオンのセラが見えたと思ったんだけどな 遠いなでも俺は諦めない一日一日を 大切に過ごしてきたからだから全部俺の中にその全部が残ってるから必ず自分が言ったことは自分がした約束は守るから。 Good job. Congratulations, Zach. Hey, Tucker, Great thank job. you for your help this tour. We're unstoppable. Yes. We're unstoppable. First time. First New Japan Cup. And I ended it how I started it. Orienteering with Napalm Death. Naito tapped out. And Tanahashi, the ace, is finished. Yes. Because you're looking at the new ace of this company. Okada, you've had a good run. You've been champion, what, about 17 years? Time for a new champion. Time for an English heavyweight champion. こいつはよ、すでにチャンピオンなんだよ。えこれで日本でも勲章を取った、あとは IWGP ヘビーだけ。え岡田和志か、確かに強いチャンピオンで。だけどよ、岡田和志か、今までに味わったことがね、サブミッションホールド、とくと味わうがいいよ。えいくらでも鍛えてこい。ただな関節技は、関節はよ、鍛えられねえんだ。 見たろよし宏もう誰も文句言えねえよな完全なタップアウトだこれから新しい時代を作るのはこのザック・セイバージュニアザックの前に立ちはだかるやつはみんな Just Top Out おいいや Warm Oh shit、cold. I just won the New Japan Cup and you're giving me warm beer? Yeah What kind of savage do you think I am? What kind of savage? Bullshit. Bullshit. Bullshit. It's a joke. When I'm champion, yeah. things are changing around here. And number one, cold fucking beer.